Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер. Многим очень понравилось прошлое видео с Копа, когда мы отправились с Лехой Камрадом, копали, копали, копали. Короче, мне, честно говоря, тоже понравилось, я малость укололся и решил обзавестись своим металлоискателем. Сейчас еду к Лехе в магазин, он сказал, у него для меня есть какая-то хорошая новость, я так понимаю, ну, он понимает, что я еду за металлоискателем, наверное, он мне сделает хорошую скидочку. В общем, ребята, в этом же видосике сейчас я куплю себе металлоискатель, и мы отправимся с вами на коп. Всем приятного просмотра, в самом начале можете уже поставить лайк, а мы, короче, едем в Киев. Все, друзья, ехали, ехали и, наконец, приехали. Еле нашли этот магазин. Всем здрасте. О, здорово, Серега. Ну что ты, решился все-таки? Да. Решился? В общем, я к тебе за металлоискателем. Да, я понял. И уже. конкурс мы надо провести, подписчики писали. Да, я, там, по я поводу... судя по комментариям, понял, что тебе говорят, покупай детектор, снимай только теперь коп, забрашу и Руферса, заброшки, Чернобыль. Все, от всего отказывайся, покупай детектор, ищи клады. Вот. Желательно еще с суперсусом. Вот это вот самое лучшее Сказали, что это металлодетекторы на колбасу не срабатывают. Так, а, кстати, кстати, кстати, кстати. Раз ты уже приехал, о, мы тебе сейчас выпишем к СИУ поисково-исторического общества Камрад, официально зарегистрированного в Минюсте Украины. И чтобы, как говорится, проблем на копии не было при поисках. Смотри, мне же еще надо металлоискатель. А по поводу металлоискателя есть хорошие новости. У тебя так как э, активный канал, вот, и ребята с Рутуса, с Польши, вот, мы являемся эксклюзивным представителем по э, Украине, по марки Рутус, а это профессиональные металлоискатели, они решили выдалить, э, выделить тебе, подарить металлоискатель. Ух ты, это, Поэтому... конечно, на самом деле хорошая да, новость, потому, потому что... Потому что там канал за два ляма. Ну, да, понимаешь. потому что, честно говоря, немножко жаба меня так покусывала. Э, ну, хороший надо, я считаю, сразу брать, чтобы хорошо копать, да, наверное, хороший надо металлоискатель. Тебе Поэтому, да, это, это про... хорошая вы, новость, честно говоря. Выделили самый профессиональный, самый лучший. Сейчас он Санек достанет, Альтер 71 достанет с этого, со склада. Это такой, как я в прошлый раз копал? это, это вот именно тебе, да. Это Ой. Альтер 71, как Коростышевский Можно... копатель будет. А, то есть вот да, это да. там модель еще круче, да? Ну, это самый последний, самый профессиональный металлоискатель, 71 частота, годограф, спектрограф, спектрограф, ВДИ число, активная пассивная настройка на грунт с дискриминацией. В общем, не перечесть, да. Поэтому, то есть, грузить тебя не буду. надо, надо брать и копать. Тем более с этим, с этим именно металлоискателем. Нет, ты, по-моему, Сарго нашел первую монету. Да, да, да. Там Арго Это то же самое, только круче. Я понял. Короче, смотри, мне еще что? Надо, чтобы ты помог мне как-то его настроить. Да, и... да, да, да, да, да. Они раз, они как раз собранные есть. А можно мне тот настроить? Да, без проблем. <laughs> Сразу его собрать и настроить. А, да, было бы неплохо. А на, ну, на, всякий, на всякий случай, может я, да, давайте. Просто вдруг я потом забуду, как его настраивать. Я просто хочу прям завтра вот уже ехать копать. И сейчас пока домой доеду, там, может, забуду, как его настраивать. Не, я потом обязательно разберусь, я думаю. Какие у нас условия были? А, условия Человек должен был написать, зачем ему пинпоинтер. Зачем его, ну то есть я говорил, что что озвучивал, что не у каждого есть деньги на покупку металлоискателя, а э, свое хобби хочется воплотить э, каждому. Поэтому условия были такие, что надо было написать цель, зачем, почему, и действительно описать, что чтобы вот зацепило, знаешь, задушило. На самом деле, ребята, очень да. много было таких трогательных прям комментариев. тысячи. Мне очень сильно понравился коммент. Чувак сказал, что его дед э, проглотил свой золотой зуб случайно. <laughs> Ему нужен пинпоинтер. Если честно, мне тоже этот комментарий понравился. Но ну, он более... Ну, если честно, <laughs> да. Я его и хотел тебе предложить. Сейчас еще подсчитаем то, что за час докапало, потому что за каждый день, за каждый час добавляется, добавляется, добавляется, добавляется. Ну, по факту, по факту, по факту, Сергей действительно а можем взять вот этот прозуб. Осталось Слушай, его ну только найти. А? Осталось его только найти. Ну что, спустя, ребята, ни много ни мало времени. Вот. Пришлось это... сыщиков нанимать, но мы нашли, короче, этот комментарий. Вот он, неделю назад. Мой дед думает, что проглотил свой золотой зуб. Нужен пить, чтобы ему пузо прозвонить. Вот комментарий, вот именно оригинальный. Он вызывает эмоцию, вызывает смех. Мы Это, нашли... кстати, один из немногих, который я там чуть ли не дословно помню. Реально он как-то да, запомнился. Он мне. именно врезался в память. А, Влад Кулик, поздравляем. Э, пинпоинтер твой. Выбери сам цвет. Есть черный, есть э, у нас бордовый и есть желтый. Пинпоинтер. Мы тебе напишем, ты под этим свяжешься с Серегой. Да, я отвечу тебе на комментарий. Да. И, то есть, можете не создавать, ребята, фейки, там не прокатит такой номер. Да, Короче, я да. отвечу тебе на комментарий. Вот ты его профиль, на, да, на, на, напишешь свои контакты. И, в принципе, там уже как-то свяжемся и да. Леха отправит тебе пинпоинтер. Либо если ты с Киева приедешь, лично заберешь. Пока мы искали комментарии, я так понимаю, вот. мне уже настроили, да? А, вот, вот, смотри, мы уже искали и комментарии, искали и желтый пинпоинтер. Вот. вообще мы искатели, короче. Вот, держи. Вот такой, короче, пинпоинт. Да. Так что, либо отошлем новой почтой, либо Укрпочта, если человек из России, либо с Молдовы, либо, либо там еще с Финляндии, либо там с Литвы, я не знаю, откуда тебя типа, смотрят, с США, даже в Канаду отошлем, вот. Так что отвечай Сереге, отошлет. Так что а, не забудь, главное, деду Пузо проходить. Санек, да, <laughs> да. И, и выложить результат <laughs> на своем YouTube-канале. В общем, Леха, спасибо большое тебе, да, ком не, не, компании спасибо, Рутус. спасибо Рутусу, напишешь им там, а, полякам, спасибо скажешь. Все, ребята, буду уви, рекламировать увидели, ваш, короче, металлоискатель теперь. Увидели тебя, посмотрели, что ты... Пацан нормальный, говорит. Вообще, курва, пардоли, отдай ему металлошукач. Я э, говорю, бери, конечно. Спасибо, как говорится, Рутусу, спасибо тебе, спасибо Польше, спасибо Украине. Короче, все, поехали мы искать очередной клад. Да. Будут что интересное, набирай, показывай, выставляй. Всегда порадуюсь, помогу, чё как, если что-то интересное, будешь миллионером. Тринадцатым, как ты сказал. Да, тринадцатым миллионером буду в вашем клубе. Все, ребята, всем счастливо. Спасибо еще раз. Да. Пока. Давай. Все. Счастливо. Да, не, ни в коем случае. Да. Все, пока. Давайте счастливо. счастливо. Все, ребята. Вот такой у меня металлоискатель. Еще раз большое спасибо компании Rutus за то, что подарили мне такой металлоискатель. Так что, ну, теперь, наверное, из чувства благодарности я буду их рекламировать. Тем более, наверное, подарили они мне не просто так его, а чтобы я видосы с ним пилил. Так что как-то так. Ну что, ребята, сейчас грузимся, едем домой, а завтра, послезавтра уже выдвигаемся на коп. Для вас пройдет 2-3 секунды, а для меня пройдет день или два. Какой сейчас курс биткоина в долларах? Один биткоин это 18 671 доллар США. А еще в сентябре биткоин стоил 10 тысяч долларов, а в марте вообще по 5 был. На таких скачках курса можно очень неплохо зарабатывать. Например, покупаешь на самом дне и продаешь потом на пик. Если ты ничего не понимаешь в этом, но хочешь зарабатывать, тебе поможет надежная компания Avalon. В ней работают профессиональные финансисты и аналитики, которые все сделают за тебя. Тебе не нужно ни в чем разбираться, просто пройди регистрацию, пополни депозит от 100 рублей и получай чистую прибыль от 1 и 3% в сутки. Вот, ребята, у меня на балансе сейчас доступно 58 тысяч рублей. Давайте создадим депозит на 14 дней в 30 тысяч. И остаток давайте сделаем на 7 дней. Если вы, ребята, тоже хотите зарабатывать с компанией Avalon, ссылка где? Правильно, ссылка в описании. Ну все, ребята, вот я наконец-то уже выбрался на коп. Смотрите, с кем Всем я сегодня hello. копаю. Вы, если смотрели предыдущий ролик, вы уже с Илюхой знакомы. Илюха копатель, деда, не будем материться, обманыватель. Илюха, да, расскажи, почему ты деда обманываешь? Ну, потому что мне всегда хорошие находки, а дед Хабар их дает. Получается, я обманываю деда на находки. Расскажи секрет, почему хорошие находки? Потому что копаю в нужных местах. Все, пошли копать. В общем, ребята, мы сегодня тоже приехали в нужное место. Это школьный стадион. Я, кстати, здесь уже когда-то снимал видео. Смотрите, это поместье барона фон Мека. Не буду говорить, как село называется. Кому очень интересно, можете сами погуглить и найти. Уехала тетенька на велосипеде, которая, если бы увидела, что мы идем с такими приборами, могла бы нас как-то косо посмотреть. Нам это лишнее внимание не нужно, поэтому тихонечко просто подходим. В поместье заходить не буду. Где-то на канале есть видос. Если интересно, можете найти, посмотреть. Если не поленюсь, где-то ссылку прикреплю. Либо в подсказке, либо в описании будет. Сейчас сюда заходить не будем, потому что здание очень аварийное, ребята. Сергей Трейсер! Да, привет. Только не кричи, не кричи. Р. Так, ребята, у меня какой-то первый сигнал есть. Я надеюсь, что эта монетка будет сейчас. Что-то пищит. Жалко пинпоинтера нету. Было бы удобней. Ну що, поліцію визвати? Це стадіон дитячий, це шкільний стадіон. А у нас тут стадіон перекапують шкільний. Трактором. Собственно, та самая тетя подозрительная с велосипедом. Ну что, Илюха, меняем локацию. Все, ребята, меняем локацию. Что? А можно, чтобы он тоже попал в видео? Да, без проблем, я его уже снимал. В общем, ребята, все. Приходится нам менять локацию. Сейчас поедем на другое место. Вот школа. Вон тетенька Зауч. И вот, смотрите, такая развалина прям возле школы стоит, не ограждена, ничего. Я не удивлюсь, если там выделились где-то денежки на снос этого здания. Ну ладно, не буду говнить, потому что, ну, где-то мы все-таки не правы. Приехали на стадион, но мы как бы ямки закапываем. Все хорошо. Ну ничего, у нас еще есть как бы в планах пару мест. День еще большой, я думаю, куда-то мы да успеем попасть. В общем, ребята, вон тот футбольный стадион, с которого нас прогнали. Мы правильно сделали, что прогнали, а то детям разрыли все. Вот этот все Илюха-копатель, короче, придумал <laughs> стадионы копать. Я пока что нашел только 2 копейки. Советы. 57 год. Как называют это золото партии. Ложим вот в такую вот сумочку. Первая моя сегодня находка. Еще тут нашел пару крышек и так далее, но не стал уже показывать, потому что думаю, такие находки вам не очень интересны будут. Монеты, конечно, прикольнее находить, но гильзу найти тоже прикольно. Вот видно, бойком попали в нее когда-то. Ну, такое себе состояние. Не будем мусорить. Положим в карман, потом где-то выбросим. В общем, ребята, смотрите, как я раскопал яму. У меня просто чуть проблемы с прицелом. И нашел такое кольцо. Это типа царское, ты говоришь? Это цари, да. Медное оно, да, походу? Да. Ну, еще бы. О, а ну, Чтобы мне так фартануло, чтобы я нашел такое золотое кольцо. Вот, кстати, кольцо первый раз нашел. Приятная такая находка сразу же стала. СССР. Я уже понадеялся, что-то покруче будет. Ну, в принципе, здесь в основном советские монеты. Так, не могу понять, что это за монета. Желтая такая. Вижу, что советы, ну, Короче, у тебя глаз больше настрелян. Что-то ее оттереть не могу. Короче, Илюха тут поймал сигнал. Он был под корнем. Срубили, короче, корень уже топором. И все равно еще копает и, и копает. Сигнал только усиливается. Он где-то вот тут находится. Это три копеечки советские. Три копеечки. Хорошая находка. А что, кроме крышек считается плохой находкой? Да, в принципе, все. Да, просто я заметил, что ты каждый раз говоришь, хорошая находка, хорошая ну, находка. В любом случае, любая монета да. все равно приятно. Так, а какой тут год? Или там их ценных не бывает? Ну, скорее всего, 80-й, 82 83 81 Так, ну как я обещал, вот дорубали корень, и примерно со сантиметров 40 выпадает вот такая вот монета. Вот у нас масончик Николая Первого. 1832 год, одна копейка. Ну чё, хоть яму не зря копал. Ну, Сколько, минут 20, да? Да я думаю, даже больше. Ты прикинь, сколько корень, ты еще за топором сходил. И все ради вот такой одной монетки. Я уже думал, там кладуха, пацаны. Но, ну, в принципе, монетка тоже неплохо. В общем, ребята, покинули мы то место. Уже прошло, не знаю, наверное, неделя, может даже больше. Короче, приехали в другое место. Тоже школа. Смотрите, а, школа на реконструкции находится. Там ходят какие-то строители. Мы уже подошли, спросили, можно ли мы тут покопаем. Они сказали, пацаны, делайте пацаны, тут. делайте, что хотите, только Закапывайте за собой ямки. Все, отлично. Ямки мы будем закапывать. Сейчас, короче, заходим во дворик и будем какие-то монеты искать. Уверен, что здесь будет много шо. советских монет, Я думаю, ходячки советы, будет. Советы, поздние цари, тут оно должно быть. Короче. Как раз монеты где-то времен Николая II и ранний Советский Союз. Тут школа старая, до этого тут был военный госпиталь. А еще до военного госпиталя тут был панский очень жирный участок. И сейчас, где школьный типа парк, там раньше было его поместье и, соответственно... Место называть будем или нет? Э, не будем. Не будем. Оно жирное, так что пока Так что да, парень. пока что, ребята. Ну, кто в курсе, там пишите в комменты свои предположения. Но ну, если вы в курсе, то лучше не полите, конечно, в комменты. Ну все, мы берем лопаты, берем металлоискатели и погнали. Кстати, ребята, сегодня что-то уже так резко похолодало. Минус 3 на улице. Я уж, короче, вот, смотрите, в перчатках сегодня буду копать. Короче, все. Погнали. Не успели вот зайти в этот дворик. Тут, кстати, все пищит. Надо, наверное, чувствительность будет понизить. Смотрите, монетка Сейчас вот как раз тут где листья отрыл. Тут надо, наверное, будет копать. Да, она тут. На ну, тебе пинпоинтер может. Вот она, да, а, есть. Пробка. Пробка. Блин! Ну сигнал был такой хороший, я уже понадеялся. Значит, Сразу же настроение поднялось. Ну ладно. Пробка тоже неплохо. По идее, где-то вот тут. Андай я пробил. Даже вот тут, мне кажется. У меня еще просто глаз, ребята, не сильно настрелен. О, вот да, вот там. Ну давай сейчас копнем, посмотрим. Ух, да. Красавчик. Советский значок. Сразу советский значок. А что это за Это лицо? молодой Ленин, октябренок. Октябренок. Круто? Да, круто, кстати, значки. Только это приятнее, чем монеты. минуты поиска значок. Сразу. Короче, мне кажется, что тут это... Если нас никто не выгонит, мы отсюда уйдем с мешком. С полной лопатой монет. Ну <laughs> или с лопатой сразу, ребят, настроение поднялось, когда вот тот сигнал копали. Ну, короче, там пробка, но я все равно сильно не унывал, и видите, сразу же значок такой. Красавчик. Он ок написано, видите? Значит, все будет сегодня ок. Еще один сигнал, ребята, вот такая гирька. От каких-то, наверное, советских весов, скорее всего. Потом он Илюха стоит там, не буду к нему бежать, потом спрошу у него. У него глаз настрелян, он так сразу скажет от чего. Ну, короче, скорее всего, от весов. Ну, такая безделушка, но приятно. Сразу видел, что какой-то мутный сигнал, но решил копать для того, чтобы все-таки, ну, как-то до конца ощутить металлоискатель, потому что металлоискатель классный, а копатель, <laughs> короче, такой себе. Ну, это все, на самом деле, с опытом будет, потому что вот, э, если смотрели предыдущий ролик, там комрад просто вот так по уровню сигнала уже автоматически говорил, что там. То есть, вот, вот чувак на скеле. А я пока что решил все более-менее такие, когда явно видно, что что-то есть там, ну, копать, а потом уже, типа, таким образом приобретать опыт и потом уже, короче, ну, понимать, что я копаю, чтобы не тратить лишнее время. Проволоку тоже ложим в карман, для того, чтобы в будущем, если сюда кто-то придет, или может мы придем, чтобы ну, повторно ее не находить. Вот, ребята, наконец-то уже монетка. 5 копеек, 82 год. Не золото, но тоже приятно. Ну что, ложим в карман. Сегодня хабар нету, не взял, все буду в карман складировать. И погнали дальше. Смотрите, ребята, такой четкий сигнал. Давай, я копну тебя. Давай. Я аж прям заранее камеру включил, а то последней находке я уже включал камеру, когда... А ну-ка. О, значок. А я тебе говорю. Ты что, точно такой же самый? Уже второй. Да, только, кстати, смотри, ты лопатой я его, его коснул. коснул. Ну, слушай, бывает. Ничего, да. все равно дядю Ленину уже ничего не случится. Две копеечки, 972 год. Сохран такой не очень хороший. Еле ребята оттер, чтобы было видно год. Ложим в мою хабарницу от компании МТАК. Кстати, спасибо компании МТАК за то, что предоставляют мне одежду для съемки видео. Компания МТАК это украинский бренд, который занимается, изготовляет, производит, шьет э, милитари одежду, тактическую одежду, в принципе для там, туризма, можно сказать, активного отдыха. Спасибо еще раз большое магазину Милитарист ЮА. Ссылочку на их и все шмотки, которые они мне дали, я оставлю, ребята, в описании. Ну а мы погнали копать дальше. Короче, у меня четкий сигнал. монета. О, какая большая. Это медная, да, походу? Да. Три копейки. Прикольно. Давай я сниму, чтобы лучше их видно было. Ого, 903 год. Дай-ка лучше на руке, а то не видно их. Это типа царская еще получается? Это, о, смотри состояние какое. Да, классное. Три копейки 1903, это правление Николая II. Так, ребята, такой хороший сигнал только что был. Сейчас мы его найдем. А, мы уже нашли, все. Смотри, а, браслет Екатерины II. Я так это проорал, сейчас мужики-строители подумают, что мы реально браслет нашли. Вот так понял, Екатерина пальцы вот так выкручивала конечно, и туда да. вставляла, да, вот так. Да. На руку, короче, целиком, чтобы потом нельзя ну, было украсть. Это поздравляю. На британский аукцион, я думаю, 1100 долларов наберет. Ну Все. или хотя бы копеек 70 на черный. Ну что, какие прогнозы? Мне кажется, что это медная монета, глянь, там циферки есть в ушах. Да, 93-94. Сейчас я скоплю вин. Ну, может быть и... Значок. Да, но значок мне чуть ниже бьет. А как ты сам себе в ухо заглядываешь, когда он пищит? Или ты уже а на слух ориентируешься? примерно понимаю. Я понял. Бля, прикинь, это черный. Это лажа какая-то, походу. Да, это лажа. Вот. Ну ничего, тоже находка. Да, конечно. Можно пострелять. Да. Хорошая находка, держи. Офигенно. <laughs> Как ты любишь говорить. Так, я там копал свой сигнал. Меня Илюха меня позвал, сказал, это прям 100%. 100% что-то интересное. Единственное, что может быть... Блин, помуха. Да ну. что такое? Медь, понял? Медная вот эта штука. Неприятно. Это, походу, от браслета Екатерины. Это от браслета Екатерины. Он, короче, на две части рассыпался. Она где-то тут, наверное, пробегала. Больше я тебя не зову. Хорошо. Будешь звать, короче, когда выкопаешь уже. О, так, а у меня там, ребята, был сигнал. Надеюсь, не ложный. Я, короче, ну, я, наверное, все ложные вставлять не буду. Это, это хронометраж видео, конечно, растянется. Капец, капец как. Так, ну, раз у меня камера включена, давайте... Давайте уже добьем. И Дешина пищала. Ага, вот что у нас пищало. У меня тоже очень ценная находка. Есть вот такая вот штучка, советских значочек. О, смотри. Ух ты, этот вообще такой прикольный. Как с эмалями. СССР. Что там? 134 что-то там. А, это самолет, понял? Ага. Чей самолет? О, смотри, еще с булавкой. Ну конечно, тут еще. Ну, вообще почистить Если потерять, можно, то и цена уже есть на этот значок. Восстановить вот он вот как штучечка. новенький почти будет. Прикол. Оденешь на грудь, чтобы в школу, короче, конечно. конечно. А? Ну так, монеты советские значки. В общем, ребята, подошли пацаны там, которые сзади стоят. Казалось, мои зрители. Пацаны, привет вам, если смотрите. В общем, я там перед ними пару крышечек выкопал. И только они отошли, смотрите, еще один такой значок нашел. Это уже третий получается. Сохран, наверное, у этого хуже всего. Но ну, его хотя бы мне никто лопатой, короче, не коснул. О, еще и, ребята, гильзу нашел. Наверное, школьники тут после школы играли в футбол и разборки какие-то устраивали. Что за монета у тебя? Отпечаток, видишь? А что значит отпечаток? Что рядом еще ну, Нет, отпечаток. А, отпечаток на этом, на земле. О. Я понял, прикольно. И советский пятачок. А у тебя что? Гильза. Смотрите, ребята, какая топовая монета. Илюха, смотри, походу серебро нашел. А, один полтинник, так и написано. Покажи. Да ладно. Да, в натуре полтинник. How much? Где-то приблизительно 10-15 долларов. Еще и год 25 не рядовой. Что 9, 9 грамм чистого серебра. А я вон, смотри, монеты тоже 2 копейки нашел. Солдат. Они были двух видов. Был 24 один, тут молотобоец нарисован. И был еще 21-22 год, там была звезда РСФСР. А это уже Советский Союз. Кстати, ты заметил, вот когда мы ближе к воротам сюда начали приближаться? Находки пошли э, более Да, старые. потому что, ну не только старые, их в принципе больше э, стало, потому как, наверное, ну часто бывает такая штука, ребят, что, знаете, вот стадион там один есть, компания играет не очень большая. Иногда бывало, там играли на одни ворота футбол, иногда бывало, что там играли просто в игры, ну где Я на самом ворота. деле думаю... Причем мне кажется, что тут реально, ну типа... Дело даже не в воротах, ты видишь, там старый погреб, и вон какие-то идут дома. То есть, когда не было школы, тут кипела какая-то жизнь, а село старое, оно основано там 1600 каком-то году. Там в Википедии лучше глянуть, там точно написано. Но в принципе тут находок должно быть больше, чем там. И они должны быть более старые. Смотрите, ребята, такой четкий сигнал попал. Я уверен на миллион процентов, что там монета. А, вот она. Смотри, Илюха. Золото партии. Да, действительно, 3 копейки. Какой год? 57 год. Давай посмотрим, что тут, тут накопал. Это, походу, из той же серии, целый. короче. Нет, это, целый патрон. Это целый? Да. Фига Ух ты, вот это круто. Ну, там, наверное, порох оцерел. Было бы интересно его разобрать. Это думаю... опасно, да? Но она отсырел, скорее всего. А я думаю, что если пулю достать и высыпать, то загорится. Есть зажигалка? А, зажигалка есть. Ты достанешь пулю? Да. Серьезно? Это безопасно, ты уверен? Да. Ну давай сейчас попробуем. Смертельный номер, не повторять такого. Ты смотри, чтобы она в тебя сейчас не улетела. Да, не будет. ты точно? Ты уверен? Я тебе говорю. Короче, работают профессионалы. О, смотри, вскрыл. А, нет, все-таки, смотри, пороха нету. Абсолютно. Да, конечно, она пролежала в земле Слушай, там. Слушай, ну я находил такие, что... Сколько ну, лет? Прямо сейчас. Слушай, ну она была целая, короче, ты ее теперь поломал. Ну, <sighs> ничего страшного. Оп, вот она тебе и целая. Ну, почти. Смотрите, ребята, какой четкий сигнальчик. Так, берем лопату. И поехали. Ага. Ага. Твою же ж мать. А вот. Смотри, Илюха. Опять, походу, полтинник. 24 год. Зацени. А ты, как я говорил, не бывают? 24-й, 20... Ох, глянь, сохран какой. Так ты нормально уже сегодня нашел. Уже 30 баксов как минимум. Глянь состояние какое. Можно. Ух ты. О, смотри, у меня тоже монитос. Вот. 5 <clears throat> копеек 48 -го года, послевоенная уже. Слышь, посмотри, тут ранние советские монеты есть. По идее, должно быть и должны быть и цари. Красавчик, держи. Вот это нормально. Кстати, ребята, я всегда думал, что слово полтинник это уже такое, знаете, типа сленг какой-то выражение советское, типа как чирик, полтос, полтинник. Оказывается, так на монетах когда-то писали. Смотрите, ребята, только зарыл вот эту ямку, вожу, и тут сигнал есть. Походу, да, я походу две монеты за раз выкопал, понял? Что у тебя Тоже золото партии. Три копейки. 53 год. Блин, опять выронил. Так, ну вообще место козырное, смотрите, ребят, сколько мы накопали. И считайте, в каждом просто была какая-то находочка. Так, ребята, очередная находочка, 2 копейки, сохран уже похуже. 960... Э, 963 год. Ух ты! Золото? Сережка, походу? Походу, да. Опа. Вот это нежданчик реально это был. Это уже приятный бонус называется. Золото, ребята, чтобы вы понимали, ну это, наверное, редкая, да, находка, На насколько самом деле, понял? да, по факту. Вот Она... бывают сказки, что типа, да я там копаю, без золота домой не, возвращаюсь. Не, не, не. Я вот пообщался вот с людьми, походу... которые реально копают. Вот, ну, золото в основном где? На пляжах находит. А так, Но там, типа, надо успеть, да? Да. На каждый день вечером или рано утром. А так, чтобы где-то вот в лесу найти голду, это надо реально быть фартовым, по большому счету. Круто. Ну, вот а можешь все... развернуть еще раз показать? Ну. Круто. Еще какие-то камушки. Здесь же, кстати, типа панское поместье было, да? Ну, оно было до Первой мировой. Потом в 1920 году его вроде бы разрушили и во время войны... То есть это еще имею в виду, я к тому веду, что это может быть еще не просто не, как не золото, не а как антиквариат. Думаю, это это просто, зо... наша. просто а, ну, может и наше, в принципе. Ну все равно при... прикольно. Это, это круто, Да. Давай, показывай монитос, я тоже выкопал, вот тут он лежит. У меня вот маленький Инфосотка, советская копеечка. Так. Сто процентов. О! Опа-на! Ранью. Кривая только немножко, я не знаю почему. Да, такие, если видите, ребят, на ранних советских э, буквы большие. И такие, типа, квадратный шрифт какой-то. 49-й год. Нормально, послевоенная. Да. Монетка. А почему кривая, возможно, для игры использовали? Для что за игра? Ну, ты не знаешь, что за игры, там подбиваешь монетки, они А зачем гнули? 5 копеек в 49-м году или даже там в 80-х, это, ну, это серьезный куш был. Ну кому-то повезло. Я думаю, может она просто валялась, короче, ну, как-то ну, повредилась. Думаю, ее временем погнуло, потому что металл прочный. Да, ну может, ну короче, ладно. Пиш, пишите, <laughs> ребята, догадки, как 5 копеек. Ну, тогда это большие деньги были, можете спросить там у мамы, у папы. Ну, если она напечатана или отчеканена, как правильно сказать, в 49 году, то это, ну, говорит о том, что она могла вполне до 90-х, да, использоваться? Нет, нет, была же реформа в 61 году. И что, вот это типа и вот эти монеты изымались и выдавали новые. Э, а Давайте сейчас раз тебе пример даже покажу. То есть в 60-х годах, да, где-то еще их? Э, в 60, ну, до 61 -х. История нумизматики. Общем, э, были сначала такие, это алюминиевая бронза, они были довольно такие затратные, и в 61 году после реформы они изымали вот такие желтые монеты и сделали обычные. В итоге сэкономили на сплав крови. И считай, плюс в бюджет. Ну да, кстати, я замечал, что они даже звенят по-другому, потому что по другой металл. И они сохраняются по-другому. Вот это пугнуто, это реально единичный экземпляр, что она в таком плохом состоянии. А так, такие монеты они Ну да, я же сегодня находил уже ранее советы, они все в хорошем состоянии. Ну, серебро, конечно, вообще тупо вышка по состоянию. Ну, получается, это реально котлета денег была. Да. 60-х еще. Ну что, копейку я сегодня еще не находил, если не ошибаюсь. 1983 годик. Полетели, хлопцы, девчата, дальше. Что? Тоже монитосик. У тебя копеечка, <clears throat> а у меня вот две копеечки. Тоже поздние, где-то 80-е года. Смотрите, ребят, чтобы вы понимали. Что такое копать стадион? Смотрите, яма на яме. И в каждой яме что-то есть. Либо Леха, либо я вынимаем. Редко что-то бывает. Какая-то пуговица или что. Особенно Леха нормально вынимает. Да, поэтому Леха копатель, деда обманывать любит. Именно Леха. Именно Леха. В общем, ребята, копал свой сигнал. Илюха сказал, быстро беги сюда, такого больше не будет. Показываю, называется, один раз. Смотри внимательно. Ты видишь, что это? Что это? Кольцо? А вот так. Перстень? Да, а вон пробы еще стоят. Ух ты. Смотри, цели. Как тебе? А? Круто. Сейчас подожди. Прикинь, если бы ты его лопатой рассек бы пополам. Серебряный, он с какими-то цветочками. А тут, скорее всего, камешек стоял, но... Офигеть. Или не было и пробы. Вот да, это ты фартовый. Вон две пробы, смотри. Бляха-муха. Вот. Там две пробы. Девчачье колечечко. Вот, женская Красота. Серебришка есть. У тебя два полтинника, а у меня колечко. Чух. Так, ребята, а мы возвращаемся. Идем, будем искать мой сигнал. Ух ты, Илюха! Покажи. Это, короче, какая-то кнопка как будто бы. Та сам ты кнопка не гони. Ты лопатой ее протер, глянь. Что это такое? Это печать. Это типа как э, воском заливали да, док да, да. документ? Так и брали. Вот тут же смотри, буквы, инициалы чьи-то. Ф, Е, В. Ну, здесь же поместье, ты говорил, было, короче, этого. А, ну нет, это не, точно не цари. Это ранние советы, вот года как раз 29 э, ну короче, вот как раз начало 30-х годов, до, до военные. Вот, Я... это, вот это жирное на самом деле, это очень крутая. Я думал в то время уже, короче, чернил не опечатки были. Это нет? на самом деле самая крутая находка за сегодня. А золото? А, ну золото современное, это ну, да. историческое, намного интереснее я бы лучше нашел бы такую, чем золото. Золото ты пошел в ломбард сдал каких-то 800 гривен. А это уже на секундочку история. А наша в немассовом тираже была. Это вот ФЭФ, это именно как Ну да, это получается, человека. Э, да. Это получается да. на единичном экземпляре. Это кто-то потерял, а ты нашел спустя 100 лет. Это намного круче, чем золото. Ну, Фотография. если вот по таким углом смотреть, то реально да. Это круто. Это круто. Ну, Илюха сказал круто, сразу, знаете, так на душе приятно стало. Это реально смотрю, как кнопка какая-то. Ну, реально похоже, знаете, как будто типа, ну, не то чтобы кованая кнопка. Ну, короче, круто. Смотрите, ребята, сразу две монеты в одной ямке было. Тоже ранние советы. 55 год. И 3 копейки. А, перчатки неудобно это делать. Без перчаток холодно сегодня на улице и 38 год. Прикинь, две монеты сразу в одной яме. А это очень часто такое бывает. Так, честно, меня уже тошнит немножко от этих золотых монет партии. Опять 55 год. На улице начинает темнеть. Ильюха опять что-то нашел. Да, Показывай, что там у тебя. Опять золото. Да нет, может быть монетка сейчас. Мне кажется, пора уже, короче, либо менять локацию, либо валить, потому что как-то холодно и хочется уже чего-то нового. Да. Хотя, в принципе, и так, ребят, смотрите, мы такой небольшой участочек только прошли, а находок-то, в принципе, интересных много. Печатка, золотишко, серебряное кольцо, значки, что там еще мы находили? Серебро. Алюминиевая бронза, вот это золото партии, поздние советы, ранее я царя нашел. Кольцо. Что, есть что-то или нету? такое, что это очень какое-то... Я как не могу найти, давай. Держи пин. Потому там что-то маленькое вроде. Прям как будто на поверхности. А, ну. Что это? Фигня. А. Все, Илюха, будем уже ехать? Давай на поле переедем, есть у меня тут недалеко точка, километров 40, там черняховская ну, культура. Ну, честно, мы сейчас туда доедем, через 40 километров, ну, это уже темно будет. Короче, ребят, будем с вами прощаться, но если что-то будет интересное, то мы еще обязательно выйдем на связь. Что, сейчас давай... Сейчас разложим находки, которые есть, и покажем. Да, давай. И еще раз, ребята, напомню про спонсора видео, это компания Avalon. ссылочка на которую есть в описании. Ну что, можно подбивать уже итоги? Да, уже раскладываем. Я считаю, что сегодня очень удачный выход. Да, две серебряные эти полтосика. Два полтосика, кольцо 25-24 год. Серебро. Царь. Золотишко. Где-то еще один такой значок потерялся. Их вроде три должно было быть. Видимо, где-то... По карманам или не может? Не, я проверил, нема. <clears throat> Ну, в общем, вот такие вот у нас сегодня находочки, считай. На двоих, я считаю, нормальный результат. По большому счету, смотри, мы нашли иметь... А еще вот эта такая, знаешь, она выделяющаяся монета, потому ну, что красивая. это... Да, она, ну, тут просто в основном советы лежат. А мне гирька, кстати, понравилась. Гирька и печать. Да у нас уже, мы, считай, копнули, мы нашли все, что можно. Ну и да. кольца, и украшения, и серебро, и монеты, и... Ну, в общем, нормально покопались. На самом деле, ребята, я уже как-то вот эти, знаете, розовые очки по поводу копа немножко снял. То есть в плане того, что там золото, золото найти. Ну, сегодня золотом и серебром, в принципе, вообще реально, можно сказать, фарт. Конечно, ну, не, не ведром монет, но, ну, короче... Ну, в принципе, ну да. Ну, по большому счету тут монет 40 есть. Но ну, ну да. В принципе, нормальный результат. Ну и вот тут, короче, разные ну, ребята. Мусор. мусор. Ну, мы не будем его здесь выбрасывать, для того, чтобы в будущем кто-то мог прийти и как бы повторно это все не находил, чтобы, ну, Правильно. не копал ложные сигналы. Такой вот, ребята, получился видеоролик, если вам понравился. вы знаете, вы, вы знаете, что делать, да, лайкосик под видосик. И жмите подписаться для того, чтобы в будущем не пропускать э, новые видеоролики. Короче, что-то я уже реально замерз. Все, давай на этом заканчивать. Да. Все, Все пацаны, ребята. Пока-пока. Всем пока. До новых встреч.